and the man on the jukebox And then we start to dance And I'm singing like you, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead Maybe crazy, don't mind me, say nggak Tiga makan permen hot hot pulangnya keselak permen hot hot udah but tapi masih numpang hotspot. Dua Tiga makan permen hot hot, pulangnya keselak permen hot hot. Udah but, tapi masih numpang hotspot. beli kurma di Pakistan belinya sama si Hilman percuma tiap hari cetak kalau cuma dianggap teman skill Thailandku sih nggak kayak dulu, tapi jagoan kayak kalian bisa laku bantai ya kan. Cuma son bang, jangan baper. friends channel. So exciting. I